Ito na. Ang sili. Parang ah. ah. Ba't natin naman ako sa akin? nakakataos. So, medyo bagong gising ako siya siya lang sa baba. so, yung mga traps, no, kakain tayo yung na, ito yung pinaka famous, no? Sabi na natin famous, pinakasikat. Pagkain dito sa Saudi Arabia, mga traps. So, ito yung kabsa. So, yun. So, ito yung rice. No, syempre, may mga kasama siyang sausawan. Ito. So, ito yung tinatawag nilang salsa. So, itong salsa. And then, nandito yung <laughs> apple. <laughs> Di pala. So, ito yung sibuyas No? Tapos, Kasama din siya dito. Kakainin natin ito mamaya. Yo, yo, yo! <laughs> And then, yung cheer, cheer. Yan, ito yung pinakaya ko mga ito yung gel gel na mga trap. Uh, pakita ko sa inyo. Yan. Uh, ito yung down. Hindi ko alam kung anong lasa nito. Hindi talaga ako makain nito ng mga trap. So, pero kakainin ko sa inyo. Kakainin ko to sa harap niyo mga traps. Jir jir. So, English, uh, roka. Roka salad. So, yan. Papakita ko yung manok. Siyempre, this is seed. Ito yung manok mga ka-act. Ito yung pinaka abs of chicken. Yan. <laughs> Boom! Wah! So, balikan tayo. So, kasi yung tamang pagkain nito mga tops. So, sa, i-explain ko sa inyo. Kaya ito. So, yung tama. So, ito. <clears throat> Ilatag muna natin to. Siyempre ganito yung tamang proseso, yung mga nakikita natin sa mga araw. So, gagawin din natin dito. <laughs> so, yan. So, natag natin yung plastic. Uh, ganito yan eh. Yeah. Para lang naglalatag ng higaan mo. So, yan. Pero, siyempre, latag mo lang dito. Yan. yan. So, after nyan, nakalatag na mga mga traps. So, nilatag natin yung mga kakainin natin, mga top. <laughs> Yan, Juju. Siyempre. Juju, mga tao. <laughs> And then, another Juju, mga tao. So, malilis na ito, mga tao. Tulad na ito. So, huwag kayong magalala. So, this is it. <laughs> Siyempre, Sunod yung onion, no? Sabihin nyo apple. <laughs> Ito yung sibuyas, laki. Latag <laughs> natin dito. Ito yung mga sausawan. Siyempre. Buksan natin. Ito, lagay natin dito. Isang bowl, no? Para very nice, very good. <laughs> Ito pa isa. buhos natin lahat. So, perfect. so Sasawa ng manok. And then the next is yung chili. <laughs> mga tops. Ito yung pinakamatindi. Chili mga tops. So, kainin natin to. Ayan. Ah! Yeah. <laughs> Salagyan natin dito. Ayan. So, perfect na. No? So, makikita nyo yung mga kain natin. And then, syempre, ilagay na natin yung pinaka-main dish. <laughs> so, ito yung rice. So, ayan, busan natin. Yan. <laughs> Grabe! contingency. <laughs> Ito na yung mga tropes. Yung kakailin natin. <laughs> Napakalupit. <laughs> so, lagyan natin yung manok. Oh, man! <sighs> So, ito na. Ang napakasarap na ah, kamsa ng mga trops. This is it! So, ano na natin. Kailangan. Pagkasama lang to. So, yun. Balik na tayo sa pinakamalapit na kabsa. So, yung manok nila, mga traps, bali, ano to, uh, grilled. So, ayan na, inihaw. So, balik na lang. Ayan, So, eto na. <laughs> yung sili. 세상에는 혼자만 살다 살아야 되네 너는? 너 한다면? yung lasa niya, yung hindi ko ma-explain yung lasa. <laughs> Pero, sinasabi nila ito yung ano, pampalakas daw ito ng immune system. Yung tinatawag nilang Georgia ng Sarabic. <laughs> Hmm. Alam mo yung ano, pero ako nung napakalambot, no? Pag gano'n naman, grabe lambot ng manok. Saka yung lasa niya. Hindi siya inasal eh. Wala kasi siyang barbecue nilagay ng mga ano, parang pinausukan na siya, no? Tapos sobrang sarap. Saan ba sa natin? Mm. Sabayin natin yung chili. Um. Ah. Anghang. Makita yung kanin mo. Malalaki yung butal. Ayan. Basmati, basmati rice yung gamit niya. So nakita niyo ba? Ayan, malalaki siya na kalat-kalat. Parang wag-wag. Aham. Ang gagat. Paso natin na. Dùng con cellular xem này rồi 다음에 지금 아마 descer. Ah. Bugaço. So yung balat ng manok, ito, para siyang lechon, nilagay ba? Pag tinanggal mo, yan. Sarap din. Sarap. Hindi ko alam kung meron sa Pinas. Ah, ah um, kumalat, gagano na natin. Pero kalimitang kinakain ito, nakaupo sa lapag, kabsa. Mga Arabo, makita natin nasa lapag sila, wala sila upuan. So kung pumunta ka sa Saudi, patitikman nyo daw. Hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas. So, grabe, sobrang sarap. Dati nung unang punta ko nito, hindi ko magusto yung lasa. Pero ngayon, So dyan ay mga trops Ubusin ko na to Grabe Ang ah, Sinipon na ako ah, Sa kagat pa ng sibuyas Bye-bye. <laughs> Salamat sa mga nanonood.